Uşaqlar, indi sizə bir elmas vurma səhifəsini tanıtmaq istəyirəm. Bu özümüzün yeni açdığı elmas vurma səhifəsidir. Elmaslarınızı bizdən güvənli və bonuslu şəkildə vura bilərsiniz. Yəni elmas vurma səhifəsi az YouTube. Instagram və nömrəmiz altda yazılıb. Salam dostlar kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu gün sizlərlə mən e, YouTube-u niyə buraxdım, bütün videolarım niyə silinib, onu demək istəyirdim inşallah. E, səsimin pis olduğuna fikir verməyin, xəstələmişəm biraz. Boğazım ağrıyır, səsim belə çıxır. Hə uşaqlar, e, sizə başdan hər şey danışım. Zəs bir giveaway eləyirdi. Bu giveaway-də e, öz YouTube kanalında demişdi, pulunu ödəyirdin, yəni sən çəkilişə ə, qoyurdu, sən YouTube-a abunə gəlir. Və mən də YouTube kanalımı qaldırmaq istəyirdim o vaxt. Hə, mən pulun falan ödədim. Ondan sonra Mces düşdü türməyə. Bir həftə falan oradan fırlandı hər şey. Ə, sonra Zef türmədən çıxandan sonra reklam elədi. Amma bu reklam canlı yayım eləyəndən sonra bütün abunələr getdi, bütün sponsorlardan və Zevs bir storisində paylaşdı ki, canlı yayımla gələn abunələri YouTube ə, e, saymiyasıdır. Mən sizi videolarda reklam eləyəcəm. Hə, ilk öncə eləmirdi, amma dünəmri reklam eləyib öz videosunda. Hələ ki biraz-biraz abunələr gəlir. Hə, e, Allaha şükür eləyib ə, e, eləməsə də nə bilim, yəni o qədər pulun dərdinə düşəsi deyildim də bir sözlə. Razı qalın. Hə, sonra abunələr məndən gedəndən sonra YouTube nəsə videolara banatdı, fake hesablardan abunə gəlib deyə. Videolarım silindi, bütün hər şey silindi, kanal aktivliyi düşdü. Məndə də videolar silinəndə çox pis oldum. YouTube-a buraxa, buraxmaq fikri falan gəldi beynimə. Bir vaxtlıq, yəni YouTube-a videolar atmırdım, qorxurdum ki, kanal ölər. Amma Sonra dostlarım mənə nəsə dedi, kəkəyəni görmək istəyəcək. Mən də oldu, ə, oldu dedim, yəni videoya başladım. Bu VS-nin üstündən danışıram. Uşaqlar, yəni hər şey bu qədər olub. Ə, yaxında qəşəng videolar gələsidir. Söz vermirəm, amma çalışasıyam həftədə 3 dəfə YouTube-a video atım. Hə, uşaqlar, bu qədər. Ə, başqa nə deyiləsidir bilmirəm, uşaqlar. Yaxında e, el, e, hesab çəkilişi eləmək istədim. Hesab çəkilişində sponsor olmaq istəyənlər Instagramdan Abdullah Kosmo ə, e, Instagram adıma yazaraq DM yazın. Sizə ətraflı hər şey deyim, nə qədər abunə gələsiz falan. Yəni bu qədər də uşaqlar. Nəsə uşaqlar, videomu bəyəndisə kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Gələcək videolarda görüşməyəcəyik. Sağ olun.